Ella me dijo Teku, desde su becu Le daba vergu, no quisiera ser tú La guerra de Benur en la mente del Pu Que la puerta escrito en sangre Red Room No era que, me dijo Teku, desde su becu Le daba vergu, no quisiera ser tú La guerra de Benur en la mente del Pu Que la puerta escrito en sangre Red Room No era ketchup Ey tú, si tú, métete en el iTunes ni tus enchufes pueden darte luz Jisoo, Jisoo, pido ayuda Jisoo su milagro curarán como una Purple Marvelous, eres guapa, estás de luz Antes que esta España prefiero el al Vaya look, tengo un peluco que no es ni waterproof Si no has pisado la calle porque vas de hood Eres el number two como el Liverpool Yo soy heavyweight, tú eres peso blue Como Hemingway, me voy a ir de tour Para que me busquéis de costa a costa en el e al final me decidí, visitaré tu hood Uf, tendré que ir con helmet y con bulletproof Ella no fumaba y quiere que le rule el blunt Yo no salía de fiesta hasta que vi que curraba en Mi mensaje está en una botella sin lanzar al mar Es ella la que me lanza a mí de lleno a la locura Brindo con Barcelona, con champán Dejo la suerte al azar, pierdo el paquete de fortuna Haciendo trucos de chamán, desde muy chaval Lo que más lejos de las manos de la cordura ¿Qué me ha pasado, doctora? Tengo unos problemas que no arreglas con dos sumas El aquí me peta, me siento más sin Z Yo soy un maqui de veras, yo sé que tú aquí respetas Estoy a la sombra de Marte, con estos máquines petas Y hacemos obras de arte con solo un pack y tres letras No veo anime, un Pussy anime, nena Cuelgo de un Nimen tu pussy pa' mi de cena No veo cine, ni su pirámide que va Se Jalo el fin de, creo que Chismani le queda Siéntete este parte de un ideal, va a ser ideal Fuera de tu glándula pineal Agua, dime si te quedas o te vas En mi vida desastrosa, lineal, subterránea tú qué pasa qué? ¿Por hoy te peinas? Me arreglo solo para que no tengo reina Partes la cucha, paño sólido, que No te confiar en agentes de la justicia y en la leina Escucho risa tras las voces, no su late En mi mente voy a esposa una celda eso rappers mienten gente nos ha metido en la mierda Tirado un parapente roto cuerdas Se tiran a la piscina como Neymar A mi currante de la esquina what your name bra Va por Montera y va tu grupo sin jerseina Pegando en la cena vaya pena hasta el DJ más A este paso voy a hacerte más con Leiva Vestimos igual como el Barça y el Yo estaba loco porque ya sabía que te ibas Y solo me doblé sigo cortando como Cheira Porque tú eras una perla y yo tuviera Serías Michael Jordan la diosa mi Porque estos personajes las descafeinan Son todos de ficción, esto es Japón y tu mi geisha